hello friends good Modi care morning दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोग को new joining and repurchase offer के बारे में बताऊंगा इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं नया साल मुबारक हो आप सभी को जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं न्यू ज्वाइनिंग वाले हमारे भाई हैं सभी लोग को जो है सीनियर जूनियर जितने भी लोग हैं सभी लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2020 अब ख़त्म हो चुका है 2021 का शुरुआत है दोस्तों और मोदी केयर कंपनी ने 2021 जनवरी मंथ में कौन से ऑफ़र हमें दी है कितने की ख़रीदारी पे कौन सा ऑफ़र हमें दे रही है अपने इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों इसको जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हमारी मोदी केयर कंपनी ने कितने की ख़रीदारी पर कौन सा प्रोडक्ट हमें इस महीने में दिया है चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को बता दूं कि ये ऑफर पीरियड कब से कब तक चलता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग कंसल्टेंट होते हैं यानी कि एक तारीख से पहले की ज्वाइनिंग किए हुए हैं यानी कि 31 दिसंबर या 31 दिसंबर से पहले की जो लोग ज्वाइनिंग किए हुए हैं उन्हें कंसल्टेंट कहते हैं दोस्तों अगर जो लोग एक तारीख से पहले की ज्वाइनिंग किए हुए हैं उनके लिए ऑफर एक तारीख से लेकर के पंद्रह तारीख तक रहेगा यानी कि वो पंद्रह तारीख तक अपना लॉयल्टी करा सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट है जितने की खरीदारी पे यह ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं लेकिन जो लोग न्यूज़ ज्वाइनिंग है यानी एक तारीख एक जनवरी 2021 या एक जनवरी के बाद इकतीस तारीख तक जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं यह उनके लिए जो है इकतीस तारीख यानी इकतीस जनवरी तक यह ऑफर चलेगा एक तारीख की या एक तारीख के बाद कभी भी ज्वाइनिंग करते हैं उनके लिए लास्ट तक रहेगा महीने की ऑफर तो दोस्तों ये न्यू ज्वाइनिंग वालों के लिए इकतीस जनवरी तक रहेगा और जो लोग कंसल्टेंट हैं उनके लिए ऑफर पंद्रह जनवरी 2021 तक रहेगा तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कितने की खरीदारी पे कौन सा ऑफर है तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक हज़ार की खरीदारी पे हमें कंपनी लगभग एक सौ रुपया या सवा सौ का अपने तरफ से जो है प्रोडक्ट हमको फ्री में देती है दोस्तों यदि आप एक हज़ार रुपये की खरीदारी करते हैं तो कंपनी आपको एक हज़ार की खरीदारी पे जो velocity men oil clear face wash जो आता है मेन्स आपको मात्र एक रुपया डी प्राइस में दे रही है जिसका एम होता है एक सौ उनतीस रुपया जी हाँ दोस्तों यदि आप एक हज़ार रुपये तक की ख़रीदारी कर रहे हैं तो कंपनी आपको velocity men oil clear face wash जो एक सौ उनतीस रुपया एम का आता है आपको मात्र एक रुपया डी प्राइस में दे रही है ठीक उसी प्रकार से अगर आप दो हज़ार रुपया या दो हज़ार से ऊपर की खरीदारी करते हैं यानी कि तीन हज़ार से कम होना चाहिए दो हज़ार से कम नहीं होना चाहिए दो हज़ार से ऊपर या दो हज़ार तक खरीदारी करते हैं तो कंपनी आपको जो है फ्रूट ऑफ द अर्थ का cleansing gel with apricot tea tree oil के साथ जो आता है हंड्रेड एम का आपको मात्र एक रुपया डी प्राइस में दे रही है जिसका एम होता है दो सौ पचहत्तर रुपया दोस्तों दो हज़ार की खरीदारी पे आपको फ्रूट ऑफ द अर्थ का cleansing gel with apricot and tea tree oil का जो क्रीम आता है दोस्तों हंड्रेड एम का वो आपको मात्र एक रुपया डी प्राइस में दे रही है तो दोस्तों अगर आप इसी तरह से अगर आगे ख़रीदारी करते हैं तीन हज़ार रुपये तक की ख़रीदारी करते हैं तो कंपनी आपको दो प्रोडक्ट दे रही है एक ऑप्शन में या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए दोस्तों पहला प्रोडक्ट है अवेल का जो है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स जिसकी एम आर पी है चार सौ दस रुपया आपको मात्र एक रुपये डी प्राइस में देती है अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो आप स्लोका का थ्री इन वन जो क्लिनजर टोनर आता है मेकअप रिमूवर आप उसको ले सकते हैं दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो टिट्री आयल होता है उसका स्टेक भी मिला हुआ होता है इसको लगाने से चेहरा बिल्कुल क्लियर रहता है अगर कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो धूल अगर बैठी हुई तो इसको लगा के पहुँच के साफ भी कर सकते हैं या तो मेकअप किए तो आप मेकअप को छुड़ा सकते हैं बहुत ही अच्छा है रिमूवर है दोस्तों क्लिंजर रिमूवर है टोनर है टोन्ड भी करता है आपकी स्किन को तो ये जिसकी एम है तीन सौ पंद्रह रुपये आपको मात्र एक रुपये डी प्राइस में दी जाएगी दोस्तों ठीक उसी प्रकार से अगर आप पाँच हज़ार रुपये तक की खरीदारी करते हैं तो कंपनी आपको इसमें भी दो प्रोडक्ट एक साथ दे रही है एक जो है वेल डिटॉक्स दे रही है और प्लस जो है फ्रेश मोमेंट का जो है टूथपेस्ट जो बासठ रुपये का मिलता है दोनों की एमआरपी होगी छः सौ दस रुपया मात्र आपको एक रुपया डी प्राइम हमारी कंपनी दे रही है तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि repurchase and new joining offer program है इसका पीरियड जो है जो लोग कंसल्टेंट हैं उनके लिए पंद्रह तारीख तक चलेगा एक तारीख से लेकर के जो लोग न्यू ज्वाइनिंग है उनको एक जनवरी से लेकर थर्टी वन जनवरी तक चलेगा दोस्तों यह ऑफर पीरियड है ये मैं बता दूं कि ऑफ़र है 2021 जनवरी मंथ का ऑफ़र है याद रख लें दोस्तों जो लोग कंसल्टेंट है या तो न्यू ज्वाइनिंग ऑफ़र है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा सभी लोग को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ गुड मोदी केयर मॉर्निंग